Haupa, Ibai Alzaganaz, mungiko EH Bilduko kide eta zinegotzie. Urriare nogo eta marrean, osoko bilkura euki gendun, eta okerrez panau, lehengo biderrez, agintaldi honetan lehengo biderrez, hau batez onartu egiten ziren gai puntu guztiek. Egiten diren proposamen eta ekarpena kaintza hartzen direnean eta benetan akordiotara heltzeko borondatea dauenean, ba, hau da emaitza. Zoritxarrez ez da hori gertatu ba, urriko batzorde informatiboetan aurkeztu dugu zen beste proposamen eta ideia batzukaz. Osoko bilkurari dagokionez, bertako hiru puntu ordenantza fiskaleka lotute egon ziren. Ordenantza fiskaletan azken baten zehazten da edo arautzen da herritarrok udal mailan ordaintzen dugu zen tributuen baldintzak eta nondik norakoak. Hau da, herrien ordaintzen dugu zen tasa eta sergak zehazten dire berta. 2000 eta emeretzien EH Bildutik ordenantza fiskaletarako hainbat proposamen lusatu gendu zen eta gobernu taldetik ba, euretako batzuk haintzat hartuko zirela esan soskuen eta bat arte honetan aztertzen ibili dire. Osoko bilkura honetarako ba, guk proposatutako bi ideia ekarri dire akordiora. Bata OHZ edo ezagunagoa dan ibi e, eh, horren izango zen Hain zuzen be, ba, energia barrezta garrien aprobetsamendurako sistemak instalatzen dabezen eraikineetan, euneko berrogeta marreko obari eh, planteatzea esan. Eta zentzu bardinean, helioz edo gaztelerazko izio, hau da, obren e, ganeko zerga horretan, ba, antzeko obari bat planteatzea esan. Bi honetaz gain, urriko hogasun batzordean, aukera eukigendun bebai, gure beste proposamen batzuk aurkezteko, Aldi soin honetan, arrazoi desbardinek medio, ba, egin dugu zen proposamen horrek ez dire aintzat hartu egizen eta zuzenean ba, gobernu taldetik atzera, atzera bota izen da bez. Guk OHS eta edo IBN planteatzen genuen eguneko berrogeta marreko errekargu bat, bigarren etxe bizitza utzen kasureko. Jarduera ekonomikoen ganeko zergan edo IAE dalakoan planteatzen genuen Obari bat, ba, bai energi berriztagarrien aprobetsamendurako sistemak instalatzen da bezen enpresentzako, eta baita e, euren langileen garraio planak garatzen da bezen enpresentzako. Eta beste alde batetik, 2 milioi euro baino gehiauko eragiketa volumena dekien sujeto pasiboentzako, ba, zer gaurren kuota kalkulatzerako orduen erabiltzen den koefizientea bira igotzea planteatzen gen du. IT espedienten esku hartzeagatik kobratzen den tasa hori bertan bera iztea proposatzen gen du. Eta zaborren tasan errenta bajuentzako diru laguntza bat be planteatzen gen du. Osoko bilkuran ordenantza fiskalak kaslotutako beste puntu bat egon zan, Kasu honetan, ba, terrazen tasa modure esagutzen den horren ingurukoa azkenean topatu den formula izen da 2008 baterako ba, tasa hori desagerraraztea zuzenean. Hau be, hau batez onartu izen zen. Badakizu ebe, mungiako udaletik, mungia indartzen izeneko neurri pakete bat onartu zala oindala hile batzuk. Hain zuzen be, ostalaritza eta merkataritzara eta enpresa txikietara bereziki bideratutako laguntza pakete bat eta horren barruen sartzen ziren ba, konsumo bono emanaketa, e, formakuntza programa desbardinek eta sartzen ziren bebai diru laguntza zuzenak. Gukurriko gasun batzordean honegaitik galdetu gendun eta planteatzen gendun ba, hor erabili geratuko dan diru hori diru laguntza zuzenetara bideratzea osta bere, ba, sektorea sufritzen da bilen egoera latz horretan ba, apur bat laguntzen saiatzeko. Eta osoko bilkurako beste puntu garrantzitsu bat, izen zan hain zuzen be, ba, hilebete barru, azaroaren hogeta bosta izango da, emakumeen kontrako violentziaren aurkako eguna da, eta ba, normalean badakizue, olako egun seinalauetarako udaletik adierazpenak e, argitaratzen direla. Eudeletik bideratutako olako adierazpen eredu orokor bat hartu zen oinarri modure, Eta guk planteatzen gendun esan, eredu horreri e, ba, mundiako errealidadetik beste ekarpen batzuk egin alizetea. Edo hor planteatzen ziren horako helburu edo kompromiso orokorrak zehaztasun gehi mungian egiten gabizen gauzakaz osotzea. Azkenean posible izen zan hor erdibideko formula bat topatzea eta adierazpen hori osotzea eta hau batez onartu izen zan osoko bilkuran. Eta lehen aipatu duten moduen osoko bilkuratik kanpo batzordetan be eduki dugu beste bestelako gai batzuk maiganean eta batez be lurralde batzordean atara zen gai pare bat aipatu gureko neukez labur labur badabe. Batzuk jakingo duzu elez, oraintzu Bizkaiko Foru Aldundiak e, diru laguntza bat iragarri dau, 10 milioi eurokoa, ba, herrietara eta osoetara interneteko banda zabala eroateko, hor leipen bat e, egingo da eta enpresa desbardinak aukera eukiko dabe ba, diru laguntza horretara jotzeko azpiegitura hori instalatu alizeteko. Hainbat ausotatik, internet konekzinoa gaz dauen arazo hori konpontzeko eskatzen ibili dire eta zentzu horretan diru laguntza hau herritarren ikuskuntutik itxienez barri hon bat da. Ba, epe lagur ertainean esan daigun arazo hori konpondute ikusi alko dabelako belako seguruen. Azkeneko hilabeteetan gu bestelako alternatiboa landu gurean ibili gara, hain zuzen be aukera ikusten genduleko, ba auzoak internetez hornitzeko bestelako proiektu bat garatzeko, hain zuzen be ba sare publiko eta ireki bat eh, garatzeko. Azken baten foru baldundiek egingo dagoena da, diru publikotik hamar milioi euro hartu eta enpresa pribatuen eskuetan jarri gero eurek azpiegitura hori ba, ustiatzeko edo esplotatzeko. Beraz, gu batez be administrazio publiko edo kudeaketaren ikuspuntutik zentzazio gazi gozo bategaz geratzen gara. Eta lurralde batzordean atara gendun beste gai bat izen da ba, azkeneko urteetan laukarizeko eskolan egondan proiektu edo asmo bat, hain zuzen be bertako patioan aterpe bat eraikitzeana. Udazkenean gauz, laster negu esartuko da, eguraldi txarra hasi da, Eta koronavirusek eraginde, ba, ikastetxetan be, badakigu zelako neurriek hartu beharri zen diren. Eta laukari zen, eguraldi txarrakaz be, patioa aprobetsatu alizeteko, ba, terpe bat beharrezko ikusten zen. Azpiegitura hori eraikitzeko diru laguntzak lortzen saiatu da udala, baina orain arte gitxienez ez da posible izen, eta ba, udalak berak esan dauen agaitik, ezin dau bere gainera honetako inbertsino bat hartu. Guk lurralde batzordean erdibideko soluzio bat planteatu gendun, gitxienez ikasturte oneri konponbide bat emoteko, eta planteatu gendun, ba, behin betiko egitura bat espadabe, behin behin egean, ba, olako karpa bat e, alokatzeko aukera estertu alzala. Aurrekontu kontu eskatu gendun enpresa baten, eta emonsozkuen balora zinua gaitik, Ba ikusten genduen, ametik ikasturte bukaerar arte, olako karpa bat jartzeakor, suposatzen zeuela, amazortzi mile, hogei euro inguruko inbersiño bat. Ados, aurre ikusite egonestan gastu bat ala, beraz aurre kontuen kontempleta ez dauena, baina sorionez mungiako udalak badeko gerakin handi bat, eta momentu honetan dauen araso horreri erantzuteko gerakin hori erabili alda, ba, hogei bertatik, hogei euro horrek hartzeko. Proportzinoan 0,1 bat suposatzen dau, beraz gure ustez ba, guztiz posible da hori egitea gobernu taldeak aldiz beste eritsi bateko eta esan zozkuena gaitik, ba, eskuntza zailagaz gai hau lantzen dabiz, baina bueno, asteak eta eta hileak aurrera doaz eta arazoak hor jarraitzen dau konpondu barik.